jeden <laughs> udzienniku. Dobro, nie obasz, nie obasz rękawa. I masz e, swobodnego matu. Nie tracisz głowy, czy po, sponzora z głowy. Daj spodnek, daj ostankę za spod <laughs> i zgubić.